ይስጥልኝ። ስሜ ዊንሳ ይባላል። በቪክቶሪያ ዲሞክራሲ ኮሚሽን ውስጥ እንደ ዲሞክራሲ አምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ። ቪክቶሪያ ውስጥ በሚደረገው ምርጫ ላይ ስለመምረጥና ስለመመዝገብ የእኛ ማህበረሰብ አስተምራለሁ። ጥቅምት ላይ የአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ የካውንስል ምርጫ እናካሄዳለን። ለመምረጥ ከተመዘገቡ ቤቶ ድረስ የምርጫ ካርድ ይመጣልዎታል። በአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ካውንስል ምርጫ ላይ ማን ነው መሳተፍ ያለበት? እድሜያቸው ከ18 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ ሁሉም አውስትራሊያውያን ለመምረጥ ካልተመዘገቡ እባኮን ይመዝገቡ። አድራሻ ወይም ስም ከቀየሩ እባኮን ዝርዝር መረጃዎት ወቅታዊ ያድርጉ። አርብ 22 ወይም ደግሞ ኦገስት 28 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ከሰዓት በኋላ ከአራት PM በፊት ለመምረጥ ይመዝገቡ ወይም ደግሞ ዝርዝር መረጃዎት ወቅታዊ ያድርጉ። እድሜያቸው ከ18 እና ከዛ በላይ የሆኑ የአውስትራሊያ ዜግነት የሌላቸው በአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ በካውንስል ክልል ውስጥ የሚኖሩ እና ግብር የሚከፍሉ ለካውንስል ለመምረጥ መመዝገብ ይችላሉ። ይህ ለየት ያለ ደንብ ነው። እንዲሁም የሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ city council ለየት ያለ ደንብ አለው። 18 እና ከዛ በላይ የሆኑ የአውስትራሊያ ዜግነት ግን የሌላቸው በአካባቢ ምክር ቤት ወይም city council ክልል ውስጥ የሚኖሩ ምንም እንኳን ግብር ባይከፍሉ ለመምረጥ መመዝገብ ይችላሉ። በሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ city council ምርጫ ላይ መሳተፍ ከፈለጉና ለተጨማሪ መረጃ በቀጥታ የሜልበርን ከተማ ምክር ቤት ወይም ደግሞ city council ያነጋግሩ። የአውስትራሊያ ዜግነት ከሌሉትና ለመምረጥ ከፈለጉ ምርጫ ላይ መሳተፍ እንዲችሉ ለመመዝገብ ከነሐሴ 22 2012 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦገስት 28 2020 ከሰዓት በኋላ ከአራት PM በፊት የሚኖሩበት ምክር ቤት ወይም ደግሞ ካውንስል ያነጋግሩ። በአማርኛ የተዘጋጀው የምርጫ መመዝገቢያ ቅጽ ለማግኘት እባኮን የሚከተለው ድርገጽ ወይም ደግሞ ሊንክ ይጎብኙ። በምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንዲችሉ ለመመዝገብ እርዳታ ከፈለጉ እባኮት ወደ 920 901 90 ይደውሉ።